Si fas servir paraules en anglès ets un corni Si dius niga i ets ben blanquet ets un corni Si feia rap social i ara fas trap ets un corni yeah. Ser irònic també és corni Ets un corni, un corni, ets un corni, ets un corni, ets un corni Un corni, ets un corni, ets un corni, ets un corni Un corni, ets un Nats, un Drake, un Hobson, un corni Un corni, hòstia puta, tots som corni yeah. Roda, mono, trapelles, lima, la suden els pseudònims Perquè Xavi mata i puto faig per sempre seran antònims I Xavi mata i Tupac Shakur en el futur seran sinònims I això que dic d'aquí uns anys ja no et sonarà tan còmic Destinat a ser icònic Des de que em posava calé la noti Sempre he estat autèntic amb el que dic per molt que et foti I sé que m'assemblo l'Al Pacino però sé que no em dic Toni I en els teus vídeos vas a més en ells que el cosí gitano del Sonic no fa falta ser un poli per saber que no vens narcòtics. Si et creus el teu paper del Capone, em sap greu, noi, però ets un cor. I si els teus rats van ensucrats de clichés, ets un cor. Ni escoltar-te es menja frostis. El dentista diu que no t'escolti. Pau i amor em sembla lògic, però volem noms propis. Mullet soci, o és que no en saps, o és que et fas l'orni, o és que tens por de que et toquin. Doncs que em detinguin, que em deportin. Els meus clàssics ja són patrimoni, ja sóc llegenda com el Broly, no sóc comostre, sóc un dimoni! Uh! Si els teus rats van carregats de clichés, ets un corni. Si dius niga i ets ben blanquet, ets un corni. Si feies balades i ara vas de gangsta, ets un corni. Ser irònic també és corni, ets un corni, un corni, ets un corni, ets un corni, ets un corni, un corni, ets un corni, ets un corni, ets un corni. Un corni, ets un mor un hop, sir, un corni, un corni, hòstia puta, tots som corni! Hi ha tants cornis al barri, sembla un galliner. Fas pena, noiet, no ets pas tan fresc. Amb l'idioma d'aquí, l'accent anglès, deixa de perdre el temps, estudia una mica i presenta't al fes, fes, fes. Deixa de penjar tanta merda a internet He vist gent d'escola privada Que en els seus clips treu ganivets I la veritat és que no ho entenc Tots som cornis a la nostra manera Depèn de com i qui ens miri Però si és reals depèn d'un mateix Poques coses de les que expliques tenen arguments de pes I tot això que cantes no et serveix de res Tot acaba sortint a la llum qui menteix Seguiré sent el de sempre, res més. Tots som cornis, els ovnis buscant conforts. Mai he deixat cap dels somnis de costat. Sempre cuidant dels meus bornis, fent-me l'ornis, acabat el bròquil, cornis. Ah!